Здравствуйте! Сегодня займемся уборкой огорода. Для этого необходимо прежде всего схоронить куда-то вот это все, что мы вырвали от плодоносившиеся растения. Для этого будем прежде всего копать яму, куда их будем хоронить. Итак, приступаем к копке. Яму выбираем по размеру, чтобы все это поместилось. Глубоко ее копать не будем, а где-то на штык, сантиметр на 30. И продолжаем копать яму или траншею для схоронения наших от плодоносившихся растений. завершили копку ямы и почистки ее, чтобы как раз нам схоронить эти от наши растения. Вот так она выглядит, и теперь будем сюда бросать наши отплодоносившиеся растения, которые мы убрали с огорода. Итак, бросаем друг на друга, сперва ложим на низ толстые ветки, а потом зелень потоньше. И берем лопату штыковую, и все это я измельчаю эту зелень, чтобы быстрее превратить ее в компостную полезную землю. Потом поливаю эту зелень экстракт Байкала, потом земля, потом опять зелень, потом опять земля и получается у нас вот такой пирог слоеный. Такое чередование зелень-земля ускоряет процесс превращения зелени в компост. Но чтобы еще более ускорить этот процесс превращения зелени в компост, берем обыкновенный экстракт Байкала и поливаем эту зелень, так проливаем ее каждый слой. Пролили эту зелень необходимым количеством эстрата и теперь можно засыпать землей. Земли накладываем немножко, сантиметров 5 достаточно. Засыпали слоем земли, теперь можно накладывать опять отходы из огорода. Накладываем опять же зелень, но здесь уже на поверхность желательно оставлять потоньше, чтобы были ветки, чтобы они быстро перегнили, потому что они будут находиться ближе к поверхности. Тоже измельчаем так помельче, и уплотняем его, чтобы эта зелень при переработке не так дала усадку. Процесс разложения зелени в компост займет около года. Теперь эту зелень проливаем необходимым количеством экстратом Байкала и вновь засыпаем слоем земли. Теперь слой земли ложим побольше, где-то около 20 сантиметров, потому что зеленая масса, которая будет перерабатываться в компост, она даст усадку, и земля, находящаяся выше по версии уровня земли, тоже просядет на размер усадки зелени. Посаженные ранее весной растения на данном участке земли будут согреваться от теплоты разложения этой зеленой массы. Поэтому собранные зеленые растения с огорода и захороненные в землю дают лучшую пользу, чем при сжигании ее. Ну вот и все. Надеюсь, это видео было полезным. Кто желает получать известие о добавленных новых мною видео, то подписываемся на канал. Всем желаю удачи, до скорых встреч на моем канале, до свидания.